Əfsələddin Xəqani Ana Əgər olmasaydı ana zəhməti, Qazana bilməzdim heç bu şöhrəti. Yandırmaq istərkən qəlbimdə çıraq, Qəlbini mum etdi, sözlərini yağ. Onun ruzisi ilə xoş olar halım, Onun duası ilə gülər iqbalım. Onun hər sözündən alıram qüvvət, Qaladır verdiyi hər bir nəsiyyət. Düşmən tənəsi ilə kəsilsə yolum, o zəif qarıdan gücəlar qolum. Onun duaları olmasaydı ah, ömrüm puç olardı yəqin bir sabah. Onun haqqı çoxdur boynumda bir şək, boynumda əmimin haqqı olan tək. Tərcümə edəni Sultan